Hey guys, आज का मेरा जो वीडियो है वो है how to correct your sexual health with this करेक्टिल अगर आपको कोई भी सेक्शुअल हेल्थ में आपके इश्यूज हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है अगर आपको नहीं भी है तो भी देखिएगा कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आए तो आप उसको यूज़ कर पाए ये चीज़ें तो गाइज मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेचुरली इस करेक्ट मेडिकेशन के थ्रू अपने सेक्शुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्यों है कि सेक्सुअल हेल्थ में इश्यूज आते क्यों हैं तो जब आपकी बॉडी के अंदर testosterone which is a male hormone जो उसका जब कमी होने लगती है बॉडी के अंदर तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं लाइक अब आपको कैसे पता चलेगा कि पहले तो हम ये जान लें कि आपको आपकी बॉडी में टेस्ट्रॉन का लेवल होना कितना चाहिए तो वो अराउंड ढाई सौ से ग्यारह सौ के बीच में होना चाहिए तो बट इसकी भी एक रेंज इतनी बड़ी देख रखी है बट पासिंग मार्क्स क्या हैं और किस लेवल में हमने पास किया उस पर डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ें तो सेम ऐसे ही कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लो जा रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल या कुछ है तो कुछ कुछ सिम्टम साइन होते हैं जिसको अगर आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं लाइक आपको आप, आप खुद जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हो बट आपको मसल मास इंक्रीज नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है आप जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं कर कर रहे हैं बट आप वेट नहीं उठा पा रहे हैं या आपकी मसल ग्रो अच्छे से नहीं कर रही है या आपकी बॉडी में एयर प्रॉपरली फैट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा लाइक हिप में ज़्यादा हो रहा है बेली में फैट आ रहा है या आपको कैनिकोमेस्ट्री हो रहा है विच इज़ अ कैनिकोमेस्ट्री is a male male press generally तो ये भी uh, आपके जब टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका जब वो ईस्ट्रोन uh, में लेवल बढ़ जाता है ईस्ट्रोन में कन्वर्ट होने लगता है तो आपको कैनिकोमेस्ट्री होने लगता है तो और आपको low libido like sex drive की बहुत ज़्यादा कमी आने लगेगी आपकी बॉडी में आपको लगेगा कि मतलब नहीं करना है अंदर इच्छा खत्म हो जाती है तो आपको लेवल जब कम होता है तो आपको लो लिबिडो होने लगता है सकता है ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लाइक आप इरेक्टाइल uh, डिस्फंक्शन uh, जो ई e होता है एक uh, ये भी सेक्शुअल हेल्थ प्रॉब्लम में इश्यूज में काउंट होता है इसमें जनरली आफ्टर इरेक्शन और उसके बाद जब वापस से इरेक्ट होना चाहिए उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है जो 20 से 30 मिनट का जनरल होता है वो बढ़ जाता है या प्रॉपर आपका इरेक्ट नहीं हो रहा है तो आ, इसको कहते हैं इरेक्टल डिस्फंक्शन आपका जो जो मेल पार्ट है वो अगर आप प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो रहा है या आपको गट प्रॉब्लम है आपको डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं आपकी बॉडी में आप खाना खा रहे हैं बट आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है इम्प्रॉपर डाइजेशन है तो भी आपको जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है तो भी आपको इम्प्रॉपर डाइजेशन होने लगता है एजिंग आपके चेहरे में एजिंग दिखने लगती है आपने बहुत से लोगों को देखा होगा लाइक अनिल कपूर को देखिएगा वो अभी साठ सत्तर साल के भी हैं साठ साल में भी वो आपको पैंतीस चालीस साल के दिखेंगे बिकॉज उनका माइट भी उनकी बॉडी में बिकॉज अच्छे एक्सरसाइज करते हैं जिम करते हैं तो आपको उनका बॉडी का टेस्टोस्ट्रॉन का लेवल हाई रहता होगा मगर अगर किसी के बॉडी का टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम है या किसी भी रीज़न से डाउन होता है तो उनकी एजिंग जल्दी दिखने लगती है उनकी बॉडी में तो अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो आपकी चेहरे में एज जल्दी दिखने लगेगी अगर आप भले पच्चीस साल के होगा लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है तो आपकी एजिंग जल्दी दिखने लगेगी मगर अगर आप साठ सत्तर साल के हो और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा आ जा रहा है जो कि एज के साथ डिक्लाइन होता है but any due to any reason अगर आप मेडिकेशन ले रहा है कोई बंदा या कोई भी आप किसी भी रीज़न से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करके रखा है तो आपकी स्किन एजिंग बहुत स्लो हो जाएगी और आपको फटी मतलब थकान बहुत ज़्यादा अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो आपको बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगेगी आपको कुछ करने का इच्छा नहीं होगी आपके डिप्रेशन में रह रहोगे मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है चीज़ में या आपको इंसोमनिया हो रहा है आपको नींद नहीं आ रही है आप रात में सो नहीं पा रहे हैं या रात में सोते हैं तो जल्दी रात में तीन चार बजे उठ जाते हैं तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है या ऑस्ट्रोपोरोसिस भी चीज़ होती है जिसमें आपकी बोन डेंसिटी वहाँ पर जो कैल्शियम है वो डिप्लीट हो जाता है और बोन डेंसिटी बहुत वीक हो जाती है आप हैवी चीज़ नहीं उठा पाते हो तो ये कुछ चीज़ें हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में कम है तो ये करेक्टल जो है है ये करेक्टली कैसे वर्क कर रहा है this is a medication which is which contain L arginine तो L arginine is in five hundred M G तो वर्क कैसे करता है L arginine is amino acid basically ये आपके वेसल डायलेशन हैं ये आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा तो ताकि खून का फ्लो बढ़ जाता है तो pumping action pump blood pump बढ़ा देता है आपको फोकस को बढ़ा देता है वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है आपको इसका ये वर्क कैसे करता है ये इसमें uh, जो नाइट्रोजन uh, uh, होता है तो लेवल जो होता है जो आपके ब्लड वेसल को डायलेट करने में हेल्प करता है तो ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है इन मेल पार्ट आपके जो मेल ऑर्गन है उसमें इंक्रीज कर देता है आपके जनरल नहीं जनरली भी दिया जाता है आप देखेंगे जो जिम में जाते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं वो एज अ प्री वर्कआउट भी नहीं देते हैं क्योंकि वो वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है आपके खून का फ्लो को बढ़ा देगा आपके ओवरऑल खून के फ्लो को ये पहले हार्ट पेशेंट को जनरली दिया जाता था ताकि खून का फ्लो बढ़ जाए वेस्कुलरिटी बढ़ जाए हार्ट में और सब जगह तो ये जनरली आपका अगर प्रॉपर इरेटेड एरियल डिस्फंक्शन आपको आपका इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा ये आपके मेल पार्ट में आपके छोटे भाई में खून का फ्लो बढ़ा देगा ताकि छोटा भाई अच्छे से स्ट्रांगली खड़ा हो पाए दूसरी बात इसमें ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस है आ, ये जनरली आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी में भी यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में इसको टेरेस्ट्रिस ट्रिबुलस कहते हैं और आयुर्वेदा में इसको गोक्षुदा समथिंग कहते हैं तो इसके अंदर 200 हंड्रेड है जो कि इंक्रीज आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर देगा आपके पावर को बढ़ा देगा आपके स्टेमिना को बढ़ा देगा ये जनरली आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देगा तो ये ओवरऑल ये होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है और ये आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है इसके बाद इसमें है मिक्यूना मिक्यूना है इसके अंदर ये भी होम्योपैथी मेडिकेशन है जो आपकी मूड एलिवेटर है which is called mood elevator आपको डिप्रेशन आ रहा है तो उसको खत्म कर देगा आपके स्ट्रेस लेवल को कम कम कर देगा आपके मूड को बढ़ा देगा आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा देगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे वे में हेल्थ ये आपको हेल्दी आपका मूड को एलिवेट करेगा आपको खुश रखेगा बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रेस लेवल कम कर देगा आपका एनर्जी को बढ़ा देगा आप लोग हेल्दीली आप एक बहुत इसमें आप फील करेंगे बिकॉज देखो मेंटल स्ट्रेस भी कम होना चाहिए अगर आपको मेंटल स्ट्रेस कम नहीं है आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है या कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है तो भी आपको सेक्शुअल प्रॉब्लम होना चालू हो जाएंगी बिकॉज दिमाग जब तक तो रिलैक्स नहीं रहेगा आप कोई कोई भी चीज़ें फोकस नहीं कर पाओगे तो ये फोकस ये मेडिकेशन ये फोकस को भी बढ़ाता है साथ ही साथ इसमें जिंकोबा वेलोबा है which is again use in homeopathic and Ayurveda तो ये वर्क कैसे करता है ये आपके ब्रेन लेवल पे वर्क करता है ये आपके ब्रेन में खून का फ्लो बढ़ा देता है खून का फ्लो ब्रेन में बढ़ा देगा वहाँ पे ऑक्सीजन का सिचुएशन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा साथ ही साथ वहाँ पे न्यूरोन की वर्किंग को बढ़ा देता है तो ये आपको आपको फोकस को आपको याददाश्त कमज़ोर हो रही है उसमें भी हेल्प करता है ये बहुत सी चीज़ों में वर्क करता है it's a very good antioxidant and एंटीजिंगली एंटीजिंग वर्क करता है इसमें कोएंजाइम क्यू भी है तो कोएंजाइम क्यू है इसमें जिंक है इसमें पेपरिन है सेलिनियम है बहुत सी चीज़ें और और भी इसमें एक्स्ट्रा है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है साथ ही साथ ये आपके मूड एलिवेशन में आपके ब्रेन में फंक्शनलिटी में वर्क करता है साथ ही साथ ये आपके छोटे भाई को स्ट्रांग कर देता है ताकि आप स्ट्रांगली लड़ सकें तो खैर इसको ठीक है ये आ, फोर फिफ्टी रुपीज़ का पत्ता आता है दस दस टैबलेट का पत्ता आता है फोर फिफ्टी रुपीज़ का एंड इसको आपको दिन में एक बार लेना है आ, एक बार लीजिए इसको एक दो महीने तक आपको कंटिन्यूशन में लेना है और साथ ही साथ जब कभी आपका छोटा भाई कहीं फाइट करने जा रहा है तो उसके पहले भी आप इसको ले सकते हैं ताकि वो छोटे भाई में खून का फ्लो बढ़ जाए और छोटा भाई बहुत स्ट्रांग होकर फाइट कर सके तो करेक्ट लीजिए ये आपको मिलेगा कहाँ पे आपको मिलेगा W W W dot dot let's mic dot com पे लेट्स मिक डॉट कॉम पर जाके मैं इसको वहाँ पर इसको परचेस कर लीजिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहाँ पर जाके इसको देखिए देखिए पसंद आए तो लीजिए ये जनरली ये मेल्स के लिए है ओके तो जनरली अगर आपकी हेल्थ अच्छी है सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है तो भी आप ले सकते हैं और अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है तो तो आपको लेना ही लेना है बिकॉज ये आपको मूड को भी अच्छा कर देगा आपको स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देगा आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ा देगा एंटी एजिंग भी वर्क करेगा और आपके छोटे भाई को स्ट्रॉन्ग भी करेगा तो वेट क्या करो जल्दी से अपने छोटे भाई के लिए अपने लिए जाके करेक्ट जाके अपने सेक्शुअल हेल्थ को करेक्ट कर लो इस करेक्ट को खा के और इससे ज़्यादा कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए मेरी आईडी डॉक्टर अभिन गुप्ता मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा और मुझे बताइएगा इस करेक्टिंग ने आपको कितना हेल्प किया बाय